message po. Hindi ko po kayo lahat ah, isa-isa ma-replyan kasi uh, namimigay po tayo ngayon ng relief. Pero okay lang naman po kami. Okay naman po ako. And natapos na po natin ang Amulong Alcala. First batch pa lang po yun. Grabe, madami pa tayong susuplayan. Kaya we need your help. Kahit through cash donations lang po. And pabalik na kami ngayon sa Tugigaraw para mag-purchase pa at makapag-deliver sa mga nangangailangan. God bless! Tama ba itong ginagawa ko, sis? Oh! what's up mga kalipi? So, tapos tayo sa office and nakapag-purchase na tayo for the final wave ng ating mga relief for the victims of flood. Yun. So, 17 boxes ko lahat to. May mga sabon na rin. Tapos dito sa akin. Ayan. Tingnan nyo lang natin. Sabon Then, nakalikod yung iba, inaayos pa yan. So, yan siya. Naibaba na po namin yung napamili namin. Yan. Yan. So, ayan po, uh, kabiti. Ongoing pa rin ang pag repack going to Damurog. Charot. Punta <laughs> tayong Damurog and uh, yan, ganyan po yung daan. Hindi ko alam kung kaya pa nitong service natin. Hindi ko kaya na pala. Um, update lang, natapos na tayo sa Barangay Dalawi. Uh, we served 175 na relief pack sa kanila. And nagbigay din po tayo sa Barangay Pusyan. And ngayon, papunta tayo sa Damurog pa ulit-ulit na ako, no? <laughs> Grabe, ang hirap ng daan. As in, super. Imagine nung, nung baha. Ano? Yeah. Ano yung post nila kung may kable na wire abot. Abot niya abot kasi. Kume. So, ibig sabihin, grabe talaga. Tapos ngayon, puro po siya putik. Nakita ko yan, yan ah! guys. And yan. Salubong po tayong namigay ulit ng relief. Sasagipin kita. Oh. <laughs> Pagkula di Guadalajara ng Guadalajara. Sasagipin kita. Pili ng isang dekada. Ay, siguro. Iggy. So right now, uh, papunta tayo ng Florida para pick upin yung mga pinadala ng mga taga Ilocos na mga damit para sa ibibigay natin sa mga nasa lanita. Tara muna natin itong pintuan. So, let's go! wala pa rin talaga. Walang dumaraan na try. A few moments later. Guys, nandito ako sa Florida and inaanday ko yung sasakyan natin. So, yan po guys. 11 boxes to. Hi, Ading Janang. Nandito na ako sa Florida para i-pick up yung mga pinadala mo. Thank you so much. Nandun yung... Yun, yun yung nandun ako yung pipick upin natin pinadala ni, nila Jennifer from Ilocos. Thank you so much and to all donors. Uh, thank you so much for handling us. Guys, nabuhat na namin. Actually, dalawa lang kami. Buti na lang meron si Tito Guard na tumulong sa akin magbuhat ng mga to. So, nandito na siya. I-unbox na lang namin um, pagtapos nitong week na to kasi may office pa. So, yan po. 11 boxes received na po namin. Thank you so much. Makakaasa po kayong makakarating sila sa mga nasalanta ng baha at bagyo. God bless! So, time check. is 7. 7.30 na. Ang hirap. Pero, dahil gusto natin tumulong. Hindi lang yun. Oh. Basang-basa po talaga oh. Sa update na lang namin kung may pagkatawag tayo na kasama natin. Ayan guys, nagre-relax na kami ngayon. Kami yung mga save namin and etong sinambili namin. Actually, ito galing sa Ilocos. Tapos yung mga kasamahan nito ay galing sa Maxi Gigi Foundation. So, thank you so much! Galing! Galing kasi So, what, what's up guys? Nakauwi na ako. And grabe, basang-basa po ako. Niligo po muna ako para hindi po tayo magkasakit. At sobrang basang naligo na ako tubig, ulan. Grabe. So, yun. Bye! Update na lang namin kayo kapag ka na distribute na namin yung relief packs na na nagawa namin kanina. Uh, ah, 150 lahat po yun mga kaditi. So, ipapamigay natin mga yun bukas. So, God bless! What's up mga kaditi? I'm Kat and I'm with Max! <laughs> So, ayun. Nandito kami ngayon. Nag-aantay ng sakay. Going to Amomong West. And ito, ito shout shoutout. Mega mega shoutout. Jenny Patti Garcia, the Lopez, and Kim is one helping us out. update lang. Nandito na kami sa van. And thank you kay Kuya Mukbak. Sinundod na ulit kami. Hi, sister. So, papunta kami ngayon kila Reds para kunin yung mga ni, ni repack kagabi. So, loading, di ba? Kasi po, yun nga, pupunta tayong Tanang Amulong West. So, let's go! So, what's up guys? Naikarga na namin yung mga relief packs going to Amulong West. Grabe guys. So, we're going to, ano na, Amulong West. Tingnan nyo, baha pa rin talaga dito sa mga madadaanan namin. Because it's really raining kasi pa rin eh. Hanggang ngayon pag umulan pat mumulan na pagpatuloy yung pag-ulan na yan, for sure magiging hindi na naman passable tong daan na to. Hopefully tumigil na ang ulan mga kaditi para hindi ulit mabaha. Kasi grabe, hindi pa nakakabaon ng kagayan. And tingnan yung na naman dito na part. Finally, after long drive, nakarating na po kami dito sa Barangay Tana, Amulong West. So, ayan yung mga tao. So, ito po yung mga ipapamigay natin. Sa so, pizza out, uh, mamaya na lang po. Update namin kayo. What's up guys? So, update lang. Nandito na kami sa Tana, uh, Amulong West. So, ito. ipapamigay na sila ng mga relief goods. So, bibigyan ko kayo ng quick um, uh, pasilip sa nagaganap dito. So ito na. Let's go. So ganito kadami yung tao. Yes. Tapos na kami dito sa Lana, pauwi na, dito sa Tana, Amulong West, pauwi na po kami. On, um, nag-ayos na po kami, so uwi na po kami. So see you in a bit na lang po mamaya. Bye!